Good morning, sì, qui sono praticamente le nove e mezza, come dico in questi casi, certo non è una mattina prestissima, la mattinata è inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, oh semplicemente, oh semplicemente. David Lynch Ieri tra l'altro ho dimenticato di dire questa frase, ma non so perché, comunque credo sia stata l'unica volta. Vabbè, sempre la prima volta. It's May 23, 2022 and it's Monday here in Naples. Uh, clear um, middle morning in this moment, I'm very still right now, 75, no, 77 Fahrenheit around 25 Celsius, and this means that it's that day really really, really, really soft like in this days in this period and also over because it seems more a summer climate than spring climate but perché stiamo andando verso giugno questo è anche normale as regard the video tools I think devo caricare ancora quello di l'altro ieri e, qui, e poi quello di ieri scala domani diciamo quindi oggi non penso che lo faccio però comunque ci sono questi ma nel caso in generale comunque siete interessati occhio sono separati da questo come sempre Anyway, as I see a just see from the window. Non so se si vede bene. Se think that this afternoon temperature di sicuro si potrebbe mantenere sullo stesso, cioè si mantiene sullo stesso livello. Non so però se scende o sale, ovviamente insomma matematica, su questo vedremo. But the really important thing, but in a negative point, is that in my opinion, we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine. Cioè io vedo anche che potrebbe essere più nuvoloso, uh, ma vedremo. Comunque in questo momento mi sento di dire che è così, però speriamo sempre che escano, vedremo. Potrebbe anche essere, vedremo. Uh, comunque aggiornerò poi nella, nelle porte di domani. Uh, comunque non ci possiamo lamentare, come sapete, negli ultimi giorni, cioè abbiamo avuto sette giorni fino a ieri praticamente, quando subito il blu Skies in Golden Sunshine quindi comunque ci sta per cui se the Dice soffre the mythical window with the, orange, red, the blue Greenwater curtain and it's a green roller shooter behind me on the top not visible in factor in the shot and finally from a mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG 625 Eva, Greta Dei, Molto People, Follow per le channel di Riporsi, un saluto davvero a tutti. Dolso, io più voglio per Greta Breakfast, io la farò tra poco, il mio po' brunta soprattutto, spero vi possiate consolare alle vostre parti se il tempo dovesse essere brutto. Certo, qui non è proprio brutto, però comunque lo è. Sì, uh, I'll see you in a video tools or tomorrow.